Привет, дорогие друзья! Это канал «В гостях у Анушки». Сегодня я приготовлю вишневый пирог. Пирог сегодня готовлю с меренговой шапочкой и очень вкусным песочным тестом. Также расскажу вам, как подготовить вишню для выпечки, чтобы она не растекалась. У меня здесь 550 грамм вишни с косточкой. Первым делом удаляю косточку. На сегодняшний день очень много есть приспособлений, как вытащить косточку из вишни или из черешни, но я сделаю это так, как делали это мы все детство. При помощи булавки вот так легко вытащить косточку из вишни или черешни. Вишня у меня очень кислая, я беру 100 грамм сахара для вишни, это пол стакана. У меня стакан на 200 грамм. Если используете другие ягоды, клубнику или малину, тогда берите меньше сахара. Примерно 50 грамм высыпаю вишню, слегка все перемешиваю, нужно, чтобы вишня пустила сок. Когда вишня пустит сок, отправимся к плите. Также для вишни в качестве загустителя нам понадобится крахмал 25 грамм. Берем столовую ложку и вот так вот пальчиком снимаем вверх, и это получится ровно 10 грамм. Берем 2 ложки и примерно еще половину ложки. Оставшийся сахар соединяем с крахмалом, все хорошо перемешиваем. Когда вишня пустила сок, отправляемся к плите, включаем средний огонь. Аккуратно все перемешиваем, нам нужно, чтобы сахар растворился. И когда появляется вот такое вот кипение, добавляем крахмал с сахаром. Все хорошо перемешиваем, если у вас посуда с тонким дном, делайте огонь ниже среднего, чтобы ничего не горело и не прилипало. Сахар растворится, снова появится много сока, теперь нужно все будет уваривать до загустения. От плиты не отходим, масса загустеет очень быстро, примерно 3-4 минутки, регулярно все помешивайте и не допускайте сильного кипения. Как только вот так вот хорошо все загустело, варю еще примерно 40 секунд и снимаю с огня. Вот такой вот красивый насыщенный цвет вишни получается. Ее можно использовать и не бояться, что выпечка растечется. Это готовая начинка для пирожков, для штрудлей, для любой выпечки. Теперь вишню нужно остудить, я перекладываю ее в другую посуду и накрываю пленкой в контакт, чтобы сверху не образовалась сухая корочка. Дальше я желтки отделяю от белков. Желтки идут в тесто, белки пойдут сверху на меренговую шапочку. Белки я сразу отделяю в посуду, в которой буду их взбивать. Посуда обязательно должна быть сухой и чистой. Если на посуде будет хоть капля жира, белки не получится взбить в пышную пену. Теперь начинаю приготовление теста. У меня здесь 100 грамм маргарина, маргарин хорошего качества, также можно использовать масло. К маргарину добавляю 2 столовые ложки сахара, вы можете добавить меньше и щепотку соли. Также добавляю ванильный сахар, все хорошо перетираю. Теперь сюда отправляю 3 желтка. Также все хорошо перемешиваю до однородности. Как получилась вот такая вот масса, добавляю муку. Для начала добавляю 150 грамм муки, у меня стакан на 200 грамм, наполняю его полный, прижимаю вот так вот ложкой, здесь ровно 150 грамм. Муку добавляю пол чайной ложки разрыхлителя, все хорошо перемешиваю и обязательно просеиваю. У меня получилось вот такое вот тесто, здесь еще мало муки, теперь подсыпаю понемногу муку. Когда получилось вот такое вот мягкое тесто, оно уже собирается в комочек, но при этом еще липковато, переношу его на стол и аккуратно вымешиваю. Стол обязательно подпыляю мукой, и делаю нелипкое тесто. Тесто должно получиться очень мягким и нелипким. Муки уходит примерно 180-200 грамм. Вот такое вот получается мягкое тесто. Теперь его можно убрать в холодильник минут на 10, чтобы оно стало более твердое. Как убрала тесто в холодильник, сразу же включаю духовку на 180 градусов, чтобы духовка разогрелась. Достаю тесто из холодильника и буду раскатывать на пергаменте. Также можно раскатать его на силиконовом коврике. Такое тесто раскатывать на столе, подпыляя стол мукой, я вам не советую, иначе вы забьете тесто мукой. Пирог я буду выпекать в овальной форме, поэтому раскатываю тесто в более овальную форму. Если у вас квадратная или круглая форма, раскатывайте тесто под вашу форму. Теперь пергамент переворачиваю и выкладываю сверху на форму. Тесто песочной формы я ничем не смазываю. Убираю пергамент и поправляю тесто. Края оставляю повыше, так как тесто во время выпекания подтягивается и оседает. Теперь тесто вот так вот хорошо наколю вилочкой, чтобы оно не поднималось во время выпекания. Убираю форму в хорошо разогретую духовку и выпекаю примерно 17-15 минут. Край теста должен немножко подрумяниться. Теперь можно начинать взбивать белки. К белкам добавляю щепотку соли и начинаю их взбивать на средних оборотах миксера. Взбиваю примерно 3 минутки, после этого включаю максимальную скорость и взбиваю до первых устойчивых пиков. И после этого уже добавляю сахар. Сахара нужно взять 130-150 грамм. Это вот такой вот неполный стакан сахара. Для того, чтобы сахар быстрее растворялся в белках, я вам советую измельчить его примерно 3-4 минутки в блендере. Белки и сахар добавляем постепенно, по одной столовой ложке, примерно в 1,5-2 минуты. Когда взбились белки до такого состояния, я добавляю столовую ложку лимонного сока. Все хорошо перемешиваю и перестаю взбивать, белки готовы. Также в процессе взбивания в белки я добавляю ванилин. Вот такие густые плотные белки получаются. Достаю тесто из духовки, вот так вот хорошо тесто подрумянилось, теперь сверху выкладываю вишню. Равномерно распределяю вишню и сверху буду отсаживать безе. Если у вас нет кондитерского мешка и такой насадки, тогда просто безе выкладывайте сверху на вишню и при помощи ложки разравнивайте. Ложкой также можно сделать рельефный рисунок и будет тоже очень красиво. Пирог я убираю в духовку еще на 18-15 минут. Внимательно слежу за тем, чтобы меренга не сгорела. Когда меренга сверху полностью подрумянилась до нужного мне цвета, я достаю форму из духовки. Вы можете подержать меренгу подольше и больше подрумянить ее сверху. Меренга сейчас покрылась хрустящей корочкой, но когда все остынет, она станет мягкой. Пирог обязательно нужно полностью остудить, и после этого можно нарезать и подавать к столу. Посмотрите, какая красота! Думаю, вы уже понимаете, насколько это вкусно. Меренговая шапочка получается очень нежной, воздушной. Песочное тесто не твердое, оно мягкое и рассыпчатое. Думаю, такой пирог очень достоин вашего внимания. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я всем отвечу. Желаю всем успехов на кухне, хорошего настроения и приятного аппетита. Пока-пока!